енді еңбек жолымды айтып отырмын ғой мен енді мемлекеттік қызметте болмадым әкімшілікте жұмыс жасамадым бұрын соңды мәжіліс сенаттарда болған жоқпын қалалық мәслихатта депутат болдым облыстық мәслихаттың бір екі шақырымында депутат болдым басқа уақытта 25 жыл құрылыс саласында қызмет еттім ал құрылыс құрылысшы ретінде менің біреуге не бердім қанша бердім оның бәрін мен айтпаймын оны нағыз сол керек болатын болса оны қағаз жүзінде беремін. себебі мен біреуге бергенімді жария қылуды дұрыс деп есептемеймін ал енді махамбет емес мен осы облыста осы жылойда да кәсіпкер ретінде жасаған тегін жасаған жұмыстарым бар оны да айтпаймын мүмкін кейбір азаматтар айтар білетін соны ал махамбет ауданы бойынша да мына сартоғай ауылын толықтай асфальт жолы бітті оның 40 миллион теңге жұмысын жаңағы жобалау жұмысын жасап бердік махамбеттің 19 километр жолы ал енді ол қоғамға керек жұмыстарды айтып отырмын ал енді басқа жұмыстар жетерлік мен оны қазір тізіп кімге үй алып бердім қанша үй алып бердім оның орнын айта алмаймын оны мүмкін болашақта өздеріңіз біле жатарсыздар кешірім сұраймын сіздің көңіліңізден шықпағаныма жауап бере алмасам рахмет сұрақ болатын болса рұқсат саламатсыздар ма садық рейекпін қосар қаласының тұрғыныма кешіккеніме кешірім сұраймын кішкентай жұмыс болды енді біздің менде сұрақ емес бізде мына халықтың атынан мына жалпы үкіметке парламент болашақ парламент депутаттарына бізде талап бар бұл талап ә, қазір білесіздер көптеген заңның бәрі қазақ қазақстандықтар емес именно қазақ халқына қарсы заңдар қабылданады оның біреуі мына э, итті біз қазір адамнан жоғары қойып қойдық бір екінші э, мына ендігі жерде мына заң қабылданатын болса тағы бір заңға талқыланып жатыр ғой бұл депутат депутаттар сіз қабылдап жатқан сияқты анау баланы балаға көзін аудартып қалсаң иә тәйт десең сені алып кетеді де жаңағы өздерінің жаңағы пансионаттарына тапсырады баланың ата анасын жаңағы психический больницалар жедел психбольницалар жатқызады енді бұның бәрі не айтып бұның бәрі біздің қазақ халқының ұлттық салт дәстүріне жалпы тәлім тәрбиесіне жалпы менталитетіне қарсы енді сіз амандық болып өтіп кетіп сол парламентке өзіңіздің коллегаларыңызбен бірге кез келген шығатын заңды қазақ халқының ә, менталитетіне сәйкестендіріп шығаруды біз талап етеміз бұл үлкен мәселе бәріміздің семьямыз бар сондықтан осы мәселені қатаң еске алыңыз ә, айнаңызға түсіндіріңіз экономика экономикада көптеген мәселені айтамыз оны қосамыз бірақ ең бірінші мәселе кез келген адамның жанұясы сондықтан осы мәселені ә, кез келген мәселені шешкенде ә, мына ұлттық менталитетке қарап соған сәйкесінді шешу керек менің менің жалпы қазақтың талабым рахмет көп рахмет кешірім сұраймын жаңа осы ит бойынша да менің жауабым болған жақында журналистермен кездескенде ә, э, мен мен мың баланың өмірін мың иттің өмірінен бір баланың өмірі қымбат деп сондықтан да ол заң маған да ұнамайды екіншіден жаңағы отбасыға байланысты сіздің айтып отырған мәселелер бойынша осыдан білмеймін он он бес жыл бұрын шетелде еуропада сондай екен америкада сондай екен деген жағамды ұстап таңданатын едім жаңа айтып жатырмын ғой мен өзім емес болашақ егер барып жатқан жағдайда өзім сияқты азаматтарға сенемін солармен бірігіп неше түрлі заң бар тіл аясында заңды үлкен күрделі өзгерістер енгізу керек соның ішінде соның ішінде де иті бар басқасы бар деген сияқты бірақ тағы да айтамын маған ә, мен емес басқа менен басқа 12 адам бар осы орынға солардың осыларымыздың біреуіміз барып жатқан жағдайда оларға салып салмақты болмайды өзіңіз сияқты көзі ашық азаматтар кәдімгі жазып отыру керек осы заңнаманы ертең қарау керек мынаны былай жасау керек деп өңір бойынша енді өте дұрыс айтып жатсыз толықтай келісемін соған қайырлы кеш қала тұрғындары ауылдастар қош келдіңіздер бәріңізде ал енді э, әділ мырза қош келдіңіз енді мен э, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасымын арыстан қойдар деген енді сізге э, бір э, қояр сауалым сіз осы біздің айтқан ұсыныстарымызды өзіңіздің мына бағдарламаңызға соңыра кіргізе аласыз ба ә, ал енді онда кіргізе алсаңыз енді іске сәт енді болашақ жастардікі нағыз ердің жасы елу дейді елуде екенсіз енді қазір қайратыңыз бойында мына әділетті қазақстан құрамыз деп жатырмыз ғой енді соған сіз енді өзіңіз сұранып шыққан екенсіз енді сәттілік тілейміз жұмысыңызға енді сізге айтар ұсынысым біздің ардагерлер кеңесі қазақстан бойынша ғой енді 35 жыл болған екен құрылғанына бірақ енді осы неде осы мына президент сайлауының алдында тоқаев келіп кетті тоқаев мырза сол мезгілде сол кісінің айтқан бір әңгімесі бар еді жаңағы қарты бар ел қазынан ел деп сөйдеді әрдайым жаңағы қарттарға көмек көрсетіп қолдау көрсетіп отыруымыз керек деп сөйдеді ол кісі негізі енді біздің қоғамның міндетінің өзі Э, мына зейнетке шыққан адамдар ардагерлер ғой енді солардың зейнетке шыққаннан кейін қан жағдайлары қалай болады олар қараусыз қалып қоймауы керек үнемі халықтың елдің назарында болуы керек деп сондай жасалған бағдарлама ғой жұмыс қой енді біз енді қолымызда тұрған ә, асыл билік ештеңеміз жоқ біздің де қоғамдық жұмыс бірақ әрдайым соны бақылап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 мына тіл мәселесінде осы заңдылыққа дұрыс еніп қазақтың балдары өзі ана тілінде оқып ана тілінде сөйлеу керек екендігіне назар аударсаңыз деймін себебі тілін білмеген адам оның жүрегі барлық тілге жетпейді қазір біздің қыздарымыз шетелдерге кетіп жатыр ғой ол өзінің тұқымын білмейді тірегін білмейді елін жерін білмейді ол жердің ағылшындарға американдарға барғанда сонда олардың ұрпақтары қалай өседі екен деп ойлаймын өзім қатты толғанамын сондықтан біздің сізге қояр мәселем менің тіл туралы заңды түбегейлі шешіп соған бет бұрса екен дегім келеді енді әділетті қазақстанда әділ жұбановпенен кездесіп отырмыз өзі аты әділ екен үлкен жетістікке жеткен азаматтың мына өзінің программасының ішінде көптеген мәселеге назар аударған осы жиырма бес жыл ішінде өзінің жаңағы жасаған жұмыстары бойынша ол мен мынаны былай еттім мынаны былай еттім деп түбегейлі айтпай тұрғаны өзі де бір азаматшылық кез келген азамат кез келген кәсіпкер ә, тарыққанға дем беріп осы ауданымызда да ә, сондай жұмыстар жасап жатыр сондықтан мен сізге рахмет айтамын иә естіп жүрміз кімнің әділдің қандай азамат екендігін осы талабың оң болсын мына елдің үмітін ақтайтын парламентке депутаттыққа үміткерліктен өтіп халықтың сеніміне жете деген тілектеспін құрметті жиынға қатысушылар енді бүгін біз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутатына үміткер әділ жуановпен кездесіп отырмыз енді жаңа айтып жатырсыз ғой өзі қай жерге қандай көмек көрсет деген әңгімелер шығып жатыр мен өзім білетін осы құлсары қаласының тайман көшесінде мың түп талды өсіріп жаңағыдай өзі баптап осы біздің қалаға тапсырған болатын енді біз әділ жұбановтың жаңағыдай айтып жатқан мәселелері бардым түгел өзім шешіп саламын деп жатқан жоқ ақылдасамын ана жаққа барғаннан кейін барып жатсам ол кезде топ болады сол арқылы жаңағыдай заңға өзгерістер енгізуге жұмыстанамын деп жатыр шындығына қалғанда заңды дайындайтын міне парламент емес оған дайындап алып келетін бер жағында біздің министрлік тағы басқа топ қой сол топтың жаңағыдай дайындаған нелерін Э, заңдарын кейде қарамастан өткізіп жібереді өздеріңізге белгілі мына жаңағы ата мен э, бала арасындағы шетелдегі заңды қолданып соны пайдаланып кетуге тек қана аз ғана мезгіл қалды сол кезде біздің елдің ақсақалдары шығып елдің ақсақалдары сол өздерінің қарсылығын білдіріп соның арқасында кейінге қалдырды бірақ ол әлі түбегейлі шешілген жоқ енді ертең осындай парламент қабырғасына барып жатсаңыз әділ жаңағы орынбасарұлы сізге біздің елдің аманаты ретінде осы мәселеге иә, қарап көз салсаңыз дейміз себебі біздің әдет дәстүріміз салтымыз бәрі түгел осыдан бұзып жатыр енді жаңағы ит мәселесін айтып жатыр ғой оны да ит мәселесін неткенде оны дайындағанда парламенттік я болмаса жаңағы сенаттың депутаттары емес оны дайындаған жаңағыдай министрліктер оның өзіне тиім жақтарын қарап пайдаланады сондайларды өтіп кетеді сондайларды өткізуге үлкен көңіл бөледі деп сенемін және жаңа айтып жатыр ғой облыс мәслихаттық депутатында болғанда көптеген мәселелерге жаңағыдай араласып соның ішінде кейбір келіспейтін жағдайларды сезгеннен кейін өз еркімен жаңағыдай мандатын тапсырып мен мынандай жерде де әділдік керек деп бізге қалатын ақшалардың барлығын жоғарыға кетіп жатқан кезде жаңағыдай президентке ар жағында парламентке ұсыныстар енгізіп біздің мына облыста қалатын қаржылардың кейбір нелерін шешкен азамат жаңағыдай кім апамыз айтып жатыр ғой санжи апамыз жақсы айтып жатыр жаңағы біреу бір пакет береді де жан жаққа жаңағыдай мен бүйттім сүйттім деп деп жаңағыдай өз жария етеді бұл азамат ондайлыққа бармайды сондықтан да өзі шын жүрек көңілімен дәл жаңағыдай айтып жатыр ғой сартоғай несіндегі селосындағы бүткіл асфальт жолдардың барлығы тіпті қоралардың арасымен өтетін жолдардан соған жобалық сметаларға ақша жасап беріп артынан жаңағыдай қаржыны депутаттықты сауал арқылы жолдап соны жасаған ұстаздарына ұят берген оны жаңағыдай айтып жатыр ғой білмеген кісі жария болмаған көп адам біле бермейді сондықтан да бұл кісі ондай жариялап өз жариялаудан гөрі істеген істі ары қарай жалғастырып соның бір нәтижесі болса дейтін азамат сондықтан да осы азаматты біз енді жаңағыдай үміткер бар он үш үміткер бар соның ішінде әркім өзінің таңдауын жасайды ғой біздің айтатынымыз қазір осы 19 наурызда сайлауға қатысуларын сұраймыз енді өз таңдауларын өздерің жасайсыңдар. жаңа айтып жатқан осы жылыой ауданында құрылған штаб бар сол штабтың мен төрағасымын Қандай мәселелер болатын болса біздерге жолдасаңдар біздер ары қарай жолдаймыз себебі кеше селоларда болдық тағы да селоларда боламыз бүгін енді аудандағы осы жерге жария болды қазір мына қатысып отқандардың барлығыңызға түгел рахмет және өте мәдениетті мына бізде жиылыстар жиын болып жүр ғой өйткені шұғылым болып жатыр басқа да жиындар болып жатыр ол кездерде енді әртүрлі түрлі жаңағыдай сауалдар болды бүгінгі сіздердің мынандай жиналып мына біздің ақсақалдарымыз келіп оның ішінде илья жақанов дейтін ағамыз келіп отыр бұл жерде енді біреу таниды біреу танымайды аға көріп мына жаһандық тегін келіп отқан емес екенін кез келген азаматтың артында жаңағыдай бұндай азамат ағалар ере бермейді сондықтан да бұл енді қандай азамат екенін осының өзі көрсетіп тұр барлығыңызға да рахмет сайлауға қатысуға кейін енді осында енді осында келген мақсатта қазіргі сөйлеп жатқан ағайындар парламентке үміткер біздің әділ ініміз бәрін айтып жатыр ғой ол сол өзінің программасын барлығын көкейге қонымды біраз зердемізге жеткізді деп ойлаймын менің келген мақсатым ел сағынып жүремін аралаймын жылауға талай келдім ұлсарға келдім келгенде жай ғана келмеймін сол екі рет біздің қазақстандағы атақты белгілі суретшілердің біразын алып беріп осында пленер жасап осы ауданның төңірегіндегі көп жерлерді адамдарды қаланың сәулетін сол картиналарға жаздырып сондай сондай жағдайды бастан кештік екі рет сондай жағдай болды сол мына жақтағы қандай дейді мынау ма бір иманқараның көпірін бес алты суретші жаздық сол суретші суреттің ішінде менің де картинам бар өте сәтті шықты деп айтып жатыр содан кейін одан бұрын жыл жылой туралы халық әндері керемет әндер болатын әлде бар айтады жұрт ана біздерді сол осы құдай аманаты әшейін осы топырақта туып жатқан осы топырақта жасаған ғажайып адамдардың жасаған әндерін біреулері өзінің еліне тартып руларына тартып осы жерде жұбайдың әндеріне біраз ә, сондай бір жағдайлар қисынсыз жағдайлар болған оның бәрін мен өзімнің зерттеу жұмысымда бәрін жұбайдың әнін өзіне қайта қайда бір сен сен деген біреулер тауып алып сол сол сол кезде бір сондай бір шарлатандар болды қазір жоқ бәрі енді сол сол бір кезде сол зерттеп жүрген кезде құлсары деген әнді жаздым енді құлсарының тарихын естідім енді осындай осындай жағдайлар осы жұбайдың елі жұртының ұлай, кем қолтық өте меймандос жүздері жарқын елдің бүгін бір мына әділдің үлкен бір шарасының кезінде барып елге барып сәлем берейік амандаса елдің дидарын жүзін көрейік сосын сосын біздің әділ үшін әділ жөнінде айтылып жатқан пікірлерді тыңдайын деп келдім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 бардым өз күшін қойып кетті дұрыс па ал осы кім біледі екен осы жерде жатқан ақсақалдар бар жол нұрлы жол мен айта қояйыншы мен мен бармын ол жерде кәме айтайын міне педагогика иә айтайын мен просто не тұтқаным сізге тек денсаулық тілеймін әкеле қойыңыз нұрлы жол бағдарламасы саламатсыздар мен осы құлсар тұрғыны жұмакова жұмагүл сайынқызы мен жеті балам бар алтын алқа егер анамын бізге 2019 жылы яғни сентябрь айында нұрлы жер бағдарламасымен бізге үй берген болатын елу бір ата анаға көп балалы көп балалы енді алтын алқа деп берді ғой бізге енді осы жерде 2023-тің 2023-тің осы март айында уже үш жыл болады бізге договорымыз бітеді уже бізге ол үйді берерде атаққа аударылады үш жылдан кейін аласыңдар мынадай мына жерде новый үй салынғанда бізге отказ берді ол үйден алмаңдар ол үй жүзін сіздерге аренда аренда төлейсіңдер ешқандай сендердің мүмкіндіктеріңіз болмайды деп ал жақсы деп біз осы үйді алдық үйлерінің состояниесі өте нашар мына видеода бар қазір керек болса сізге көрсетемін әр жерде су ағып жатыр газовка жоқ газовканы іліндіріп қойған атікте жоқ газовкілерді жоқ аристонды жазып қойған акке ешқандай комиссия келген жоқ бізге комиссия келді деп өтірік бізге жаза берген мына аналар алтын алқа сауатсыз деп ойлаған ғой дым жоқ ал жкх ның несіне біз кеше пятницада барғанда әсемгүлде ғалымжан да дін білмейміз біз дым білмейміз төрағасы да дін білмейді жанға, шәкір әнуар деген дым білмейтін болып шықты бәрі енді біздер не үшін айтып отыр бұл жерде 2022-нің қыркүйек айында нұрлы жер бағдарламасы күшін жойды соған байланысты бізге елу бір атаққа Э, аударып беруді талап етеміз сіз э, осы неге министр болып депутат парламент депутат болып э, осындай неге не істесеңіз үндеу айтып жатыр сізге осыны құлақ қағысып айтып жүретін болыңыз деп бізге не бізде сонда не мына жерде үйде беруін беріп алады ешқандай несі жоқ еще тағы договор ашқысы келіп отыр біз договор ашатын ақша жоқ бізде уже болды бізге жоқ заттарын іліктіріп қойған актке газовка аристон тағы бірдеме кондиор бірдеңе ештеңелер жоқ үйді бергендер деген тек төрт қабырға береді и, то оның ішінде су ағып жатыр адамның тұратын несі емес көгеріп жатыр ал қырық жыл болған үйді беріп тұр бізге а еще келіп алып бізге мемлекеттен үй бердік деп кәдімгі күшті қылып тұрып айтып тұр сонда қалай еще жеті миллион үйі жеті миллионға келмейді анау бір миллионға да ала алмайсың ана үйді сондықтан осы жерде бір шикіліктің барын көріп тұр ендігіде біздер заңға жүгінгіміз келіп отыр мына соттасты прокуратура мына елу бір ата ана келісесіздер ғой да ата аналар міне бізде бәріміз келіп отыр, жүкі қарын адам білмеймін білмеймін білмеймін ана шәкіров әнуар деген кісілер бір апта болған дым білмей отырып кеше пятницада бізге шүп, құр шөппен өткізіп шықты үш ана болып кірдік білмеймін мен білмеймін заңды білмеймін бәрін біледі ол заңның бәрін осы жерде әкім болып бәленің орынбасары болып отырған жоқтар білесіңдер ғой заң күшін жойылған осы жерде білесіңдер ғой кәдімгідей нұрлы жер бағдарламасы күшін жойылған білмей қалыпты уже бізге атаққа талап етеміз болды басқа артық айтарымыз жоқ сосын э, бір не айтайыншы пособие жеті процент өседі бәрі тамақ елу процент алпыс процент даже жүз процент ана моющиймен сонда біз қалай күн көреміз тек пособие жеті процент өседі деп тамаққа келгенде тағы сонда қалай біз күн көреміз еще алып дірілдеп аренданың ақшасы аренда біз төлей алмаймыз болды арендаға ақшамыз жоқ бізді енді қуып шығара алмайтын шығар енді мен түсінбедім ал бұны осындай трагедия екі мың теңге не бәрі мынау саламатсыздар ма жылаулықтар мен сөзін жалғастыра кетейін кеше осы көпбалалы аналардың үйлерінің көпшілігімен қарадым шындығында араладым өте аянышты су үйлеріне бесінші этаждан берген бірінші этаждан берген бесінші этажда су саулап тұр ағып үйлерінде көбі тұрмайды екен басқа жаңағы ата енелерінің қыста өткен салқын сиырсыз балдар ауырып қалған бірінші этажда тышқандар қоңыздар шауып жүр және осы жерге келді келген жоқ па айтқан жаңағы үйді жөндемеңдер Э, ертеңгі күні солай тұрсын не бар сол күймен тұрсын деп сосын көбіне жаңа айтулары өте дұрыс ә, э, бәріне жүз процент дайын деп берген жүз процент дайын ешқандай ештеңе жоқ ба көбі өздері жөндеген енді қанша дегенменен сосын қолдарында құжат жоқ бір емес екі договор қолдарында жүр ал екі договорды ертең мартта келіп тағы жалғастырамыз деген соны айтайын дегендер ғой жалғыз сол көпбалалы аналарға жалпы жағдай жасалу керек сосын жылына ең болмағанда бір әйелдердің мейрамы ғой әйелдердің мейрамына неліктен осы көпбалалы аналарға құттықтаулармен құр сөз бір әлде желге таратады да қояды или болмаса бір он ата менің анам ішінен біреуіне бір біріне береді де қояды неге баспасын құттықтамасқа біздің қазақ елін көбейтіп жатқан қазақтарды көбейтіп жатқан осы көпбалалы аналар ғой аналарға құрмет болсын бұл бірінші мәселе екінші сізге айта кетейін тұрдым ғой жалғастырып айтып кетейін менің атым раиса телеубаева боламын жалпы енді ә, біздер мынау ылғи айтып келе жатырмын бұдан де айта да беремін біз мынау кенжой нағыз мұнайдың үстінде отырмыз ғой бүткіл экологиясының бәрін ә, ауасын бәрін жұтып отыр онкология көбейіп барады күннен күнге балаларда онкология иә енді ә, бұл жерде неге бізге ә, бюджеті осы мұнайдың бюджеті қалмайды неге қалмайды неге астана салынады неге түркістан салынады неге қосар сити салынбайды біздің жылойлықтар оған лайықты емес пе лайықты ма жылойлықтар неге біздер жақсы мектепте біздің ұрпағымыз оқымайды неге ана қырық жылғы мектептерде оқу керек оны жылда бір сылап қояды неге жақсы осы заманауи мектептер ашылмасқа сосын мына жаңағы айта кетті ғой ақсақалдар деп ақсақалдардың бөлек және біздерде қаншама мүгедектер бар ал мүгедек дегендеге ренжімеңіздер бірақ соларға жағдай бар ма солар неге ана астанаға барып емделу керек неге атырауға неге біздің жылойда емделмеу керек біздерде жылойда бар нәрсенің бәрі құрыды кірпішный завод бар еді ол құрыды ең ар жақ кілем цехымыз бар еді оған дейін құрыды құрымаған зат қалған жоқ өнеркәсіптің бәрі құрыды ешқандай өнеркәсіп жоқ өзіңіз айтқандай жаңағыдай ертең мұнай бітсе халық немен күн көреді экологиямыз дейтін нөл деп айтуымызға болады ана қазгидрометтің мына жерге қондырғандары өтірік осы бір жыл бойына үзбестен күн түні қарай ылғи мына жақта мақат сары жанап құлсары не немене бейнеу сары жанап теңдей сары жанап ортада құлсары жасыл болып тұр мүмкін емес нәрсе ғой өтірік айтатындардың бәрі иә осы жалған нәрседен әділетті қазақстанда әділ э, жолың ақ болсын қолдайық бірақ халықтың осы зарын мұңын сөйлеуге тырыс әділ бол әділ деген атына лайық бол көп балалы аналардан шыққан екенсің балалы орта орталықта осы көп балалы аналардың жағдайын бірінші орынға қой және айта кететін тілі жоқтың елі жоқ қазақ тілі қазақстанда қазақ елінде қазақ тілі болсын орыс тілі деген қосымша екі тілді болмасын біз жылан емеспіз екі тілді болатын қазақпыз ба қазақ тілін қорғаңыздар өзбекстанға барсақ өмір бойы өзбектер өзбекше сөйлейді орыстарға да ешқандай олар орысша жауап қайтармайды бізге де орысша мен талай жүрдім сол кезде көрдім сол сияқты қазақ тіліміз орақ бірінші рахмет көп көп рахмет осы мәселенің бәрі бірінші менің көтергенімнен шығып отыр негізі мына атқарушы билікте солардың жұмысының төмендігі ғой көріп отырсыз ғой ә, депутат бұны жасамайды нұрлы жолды да бәріне ол бекітеді ана жақтан да бекіткен болар кезінде осы бағдарламаны бірақ атқарушы биліктің жұмысының мардымсыздығын көрсетеді сол себептен айтып отырмын мәжілістің рөлін ә, мәжілістің несін көтеру керек себебі ол тек қана есеп бермей беріп кетпеу керек ол мәжіліс деп неге айтып отырмын мәжіліспен қатар мына маслихатқа барамын деп отқан жігіттердің де ә, несі күшейеді олар атқарушы биліктен талап етеді мынау ұнамайтын нәрсені тоқтатып ә, сондықтан да бір екі өзгерістер жасаса көптеген мәселе шешілер еді сосын әкім сайлану керек деп жатырмын облыс әкімі ал өзіңіз әкім сайласаңыз сізге талап қоя аласыз ғой сондықтан да осындай мәселелер шешілсе автоматически әлеуметтік мәселелердің көбі жабылар еді шынында да сондықтан да үмітіміз бар азғантай болса да осы жаңа қазақстанды құрып э, құрылады деген жаңа адамдар келеді деген ойдамын рахмет енді ассалаумағалейкум бүгінгі жиналысқа жиналған жұлайлықтар. енді бағанадан бері көп мәселе айтылып жатыр ғой енді соның ішінде мен ерекше тоқталғым келетіні бұл жұмыссыздық мәселесі қазір теңіз кен орнында маған қарап отырсақ бәрі жұмыста бәрінің шаруасы түгел сияқты бір мәселелерді айтып жатыр отыз мың адам теңіз кен орнынан қысқарайын деп жатыр отыз мың адам енді әрбір үйдің азаматы азамат жоқ аналарымыз бар солардың бәрінде жұмыс болу керек тұрақты жұмыс жақсы жалақы енді әділ аға егер сайланып аман есен мәжіліске өтіп жатсаңыз осы жұмыссыздық мәселесімен бірінші күресу керек деп ойлаймын себебі үйге тұрақты жалақы келіп тұру керек адам адам қатарлы өмір сүру керек қазір енді жасыратын ештеңесі жоқ азық түлік бағасы күннен күнге қымбаттап жатыр каспий ретпен тамақ алып отқан дүкендердегі баяғы тоқсаныншы жылдар сияқты общий тетрадқа қарызға тамақ алып отқан отбасылар қаншама азық түлік бағасы көтеріліп жатыр енді оны шешу үшін не жасау керек бірінші халыққа жұмыс тауып беру керек екінші мына шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту керек мұнай ертең таусылған кезде ә, құлса талас өмір әлі жалғасу керек ол үшін ана шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мәселесі ауыл шаруашылығын дамыту адам адам болғасын тамақ жемей тұрмайды малым бар етім бар осы мәселе сосын манағы айтып жатқан кемшіліктер барлығы заң шығарудан астанадан басталады ғой мына айтады барлық жол римге апарады деген барлық мәселе астанадағы заң қабылдайтын атқарушы билікке апарады соған сіз сияқты құрылыс саласында ә, білімі бар шымшық сойса да қасап сойсын дейді ертең заң талқылаған кезде құрылыстың саласын білетін сараптамасын білетін мамандар керек деп ойлаймыз кәсіпкерлікті дамытып өзіңіз мекеме ашып адамдарға жұмыс беріп отырсыз салық төлеп отырсыз яғни осы кәсіпкерліктің де қыр сырын білетін адамдар барған дұрыс деп ойлаймын мен ешкімді жамандағаным емес бұған дейін әкімшілікте жұмыс жасаған адамдар барып жүр депутат болып сөйлеп сөйлеп енді мана ана тіл қазақ тілі туралы айтып отырмық қой өткен жылы іле ата мына ә, қазыбек иса деген ақ жол партиясының депутаты қазақ тілін мемлекеттік тіл жалғыз тіл қылу туралы тұрақты комиссияға депутаттық сауал жолдаған кезде атыраудан барған үш депутат та соған қарсы дауыс беріпті мысалға былай қарап сіздерге шырылдап отырсыздар ғой ана тіл қазақ тілі деп бізден барған адамдар қарсы дауыс берген осындай елге керек мемлекетке керек мәселелерді көтереді деп сізге сенім артамыз мен енді шынын айту керек өзім осы белсенділік қызметте жылойдың жанашырлары болып осы біздің жылой қазір атырау облысында ең белсенділері көп ел жанашырлары көп қаржылық саяси құқықтық жағынан сауатты ортасы бар аудан шынын айту керек бұрынғыдай емес талап етіп барлығынан өз мәселесін көтеріп жүр әркім әртүрлі жолмен жүрсе де бәрінің мақсаты біреу осы құлсары жылой ауданы атырау облысы дамыса көркейсе екен деген енді ә, былайша айтқан астананы он жылда дамытты түркістан үш жылда дамытты әділ аға өзіңіз барсаңыз осы мәселені президенттен бастап жеткізсеңіз атыраудың өз қаражатын өзіне жұмсап бір он жылда атырау облысының жылой ауданы жағдайын жасап содан кейін біз қарсы емеспіз артылған қаражат болса басқа облыстарға көмектес көмектессін бірақ біз өзіміздің жыртығымызды жамап алмай өзіміздің жолымыз болмай өзіміздің мектебіміз болмай азаматтарымыз жігіттеріміз қыздарымыз жұмыссыз жүріп ол басқаны жарылқау қайыр сұрап бергенмен бірдей ғой былай қараған кезде мың сегіз жүз тоқсан тоғызыншы жылы мұнай табылды осы ә, қарашүңгілден доссордан мұнай өндірілді мысалға сол мұнайдың пайдасын көріп отқан адам аз біз өзіміз де мына депутаттыққа енді ұмтылып жатырмыз ғой облыстық мәслихатқа осы халықтың мәселесін жеткізейік айтайық деп заң аясында жұмыс жасайық деп енді әділ ағамызды мен қолдайтын себебім ә, біз мына ірі тұрауымыз керек қой мана әртүрлі мәселелерді айтып жатырмыз бұл әділ адам облыстық мәслихат депутаты болған кезде ең бірінші және жалғыз түйел депутат көтерген біздің мына атыраудың бюджетіне түскен қаражаттың тең жартысы республикалық бюджетке кетеді соны атырау облысында қалдыру жөнінде депутаттық сауал жолдап президентке хат жазып кеше жиырма екінші жылы жиырма пайыз ақшамыз облыс бюджеттің өзінде қалды үндемей түндемей соны жасап жүрген азамат жігіт бізде ана іс жасамаса да сөзбен алаулатып жалаулатып тек бүйтіп жатырмын сөйтіп жатырмын деп қойдың басын үйтіп жатырмын деп алатауды айрам қаратауды қайрам дейтіндер бар бұл кісі енді көріп отырсыздар арық сөйлеп семіз шық деген сосын біз жылойдың белсенділері жанашырлары астанада бір бас сүйеп иіктіріп есігін қағып жылойдың аманатын мәселесін жеткізе алатын басшы адам іздейміз қазір барсақ анаған барасың жазылып кіре алмайсың мынаған барасың екі айдан кейін дейді енді мына әділ ағамыздың қазір тілекші болып қасында жүрміз егер аман есен мәжіліске өтіп кетсе жылойдың халқы сізбен кездесті сізді қолдады біз сол жылойдың өкіліміз мына мәселені шешейік деп енді айтқан мәселенің бәрі шешіліп шешіліп кете қоймас енді барлығы бірдей бірақ енді кейбір мәселелер шешілер деп үмітімізді үзбейміз енді бұл кісі бұрын мәжілісте сенатта депутат болған болса мен айтар едім сен алдында сенатта отырғанда не бітірдің мәжілісте болғанда не бітірдің әкім болғанда не жасадым деп айтар едім бұл салада болмаған кісі бұл кісі осы елге жалы ашып ә, атыраудың әділетті қазақстанды орнатуға өз үлесімді қосамын деп отқан азамат бұлар жігіттің белін дейді енді елу жасқа ел ағасына келген қасында інілері болып қолдауға дайынбыз енді сайланғаннан кейін бізді ұмытып кетпеңіз біз осы елдің атынан барып бұйыртса аман есен осы аманатын жеткізіп отамыз осы жылойда белсенділер жанашырлар бас пайдасын ойлап жүрген адам жоқ бойында көзбен көріп қолмен ұстайтындай бір жақсылық болса екен деп отырмыз сосын енді еңбек кодексіне өзгеріс енгізу керек әділ аға он төрт күндік уақыты осы халықтың сұрайтыны бұл тұрақты жұмыс мына он төрт күндік уақыты болса ауылдың азаматтары отбасы құндылығы деген бар баласының қасына ә, анасының қасына әйелінің қасынан он төрт күн сайын барып өз елінде мысалы маңғыстауда жеті күн он күндік уақыты бар мысалға сол маңғыстаудың шалдарының маңғыстаудың депутаттарын жасаған бізден неге жасай алмаймыз біз сіздің қасыңызға топтасайық бәріміз бірге күш болып осы мәселені бірлесіп шешейік мына біздің ауданымыздан ең мына күрделі мәселе мына үлкен мекемелердің барлығын түгел жаңағыдай несі басшылығы алматыда жалпы қазақ телеком қазақ телекомның бүткіл ақшасы түгелмен салығы алматыға кетеді тіпті мына машиналардың бәрі қазір нөл екі транспортқа жаңағы налогтарға салық барлық түгел мына керекті әлеуметтік елге жұмсайтын қаржы сол бір жерге барып түседі осыған бір кедергі болу керек жергілікті бизнес жергілікті аға мен иә. көкірегімде жүрген арманым бүкіл халық үшін жасалынған нәрселердің сұрауы болса екен мысалы құрылысшы болатын болса сол құрылысына он жылға дейін жауап берсе екен жаңағы көбі айтты ғой алған нәрсесінің несі екендігін сол тек қана құрылыс емес барлық жасалынатын нәрсенің сұрауы болса екен әкім тарапынан болсын жергілікті әкімнен болсын жоғарыдан болсын бірақ енді заң керек заңсыз құрттай заңға жауап бере алмай қалып тұр ғой көбі ол соны мүмкіндігінше рахмет дұрыс айтасыз бәрі өзімізден негізі ол салып жатырған өзіміздің балдарымыз өзіміз сияқты азаматтарымыз елдің солай ғой енді салған жоқ неміс я бір еврей келіп салған жоқ ә, сондықтан да көп нәрсе негізінен өзімізден де бар мына кеше қосшағылға барып жатырмыз сонда айтады мына сарғамшақ бөлігіне бір жақсы спорт салу керек еді енді керім жақсы спорт тұр проволоктың ішінен жаңағы жаңа жаңа қаратонға деген жаңа қаратонға бір спортзал жаңағы сарғамса енді ұят емес пе мен сонда айтамын бұл ақсақалдар енді бұл мәселені өздеріңіз шешу керек нәрсе ғой екі елдің татуластығын балдардың жаңағы қарым қатынасы көптеген енді онша жақсы емес жағдай осындай мына қоғамымызда да арамызда да жалпы енді қазір бір ақын үлкен ағамыз айтқаны есінде жаңағы жалтырап біреу шықса батыраштың балтасы дайын тұрған заман болды деп сондықтан да өзімізде де кішкене тәрбиені тәртіпті балдарымызға ортамызға үлкен кісілер сіздерге сол осындай жағдайда салмақ кішкене көбірек түседі деп ойлаймын осындықтан ойлану керек жаңа назарбаев келіп салып кеткен жоқ жаңа сіздің үйіңізді арестонды салмай кетіп а ол кім салған соны білсеңіз өзіңіздің мүмкін жолайлықта болуы мүмкін соны салған адам солай емес пе сондықтан да